baposa ya motema et si la nyonso epai na yo pembeni na yo e ya yango ce ne sont plus que des témoignages grâce à toi eh. motema sanjoli ebongi na yo Maposa ya et si la esilaka nyonso epai na yo pembeni na yo bapota eh. ya okausa ce ne sont plus que des témoignages grâce à toi Hallelujah. O oh, bom guia na quem lokumu ebongi na yo